お見事さすがは魔人の宿主波の精神力じゃないようだしかしなそれを使えば使うほどに君の芯は深くなるつまりはトワールが遠くなるぞ <laughs> それは怖いな恐ろしいその余裕があったらの話だがいいだろう約束するよ俺も君と戦いたくてたまらない同感だね 少し痩せろ あなた血が汚れていますね認識個体能力は多生体へのハッキングとジャックインなるほどクリミナトレスの連続ですか困りましたね今はあなたのような小物に構っている場合ではありませんおとなしく引くのならこの場は見逃して差し上げますが それが返品とそう解釈していいのですね残念です アクセスマスターパラダイスロスト承認の許可を願いますだそうですがあなたはどうされますかマスター正直ここで許可を出されては困りますが私にはあなたの御心が分かりません何を望んでいるのでしょうか無論 答えてはいただけませんね分かっていますねえソフィア君から預かった彼のカップついこの間直したのだけどどうしたらいいのかしらお兄さんのことを今も君は考えているそう待っているのね 彼のことをどちらだと思うストライフが来てくれたらいいのだけど彼は彼で忙しそうだしそれでも待ってみましょうかあなたは彼を私はそうねあの人待つ女っていうのもそれほど悪いものじゃないと思わない ええ私もあなたと同意見よマスター駒は揃いましたあとはあなたにお任せしますご苦労コールドブラッド無論まだ許可などはくださんよ面白いのはこれからだ 役者が揃えば次は舞台を用意する幕を上げるのはお前の役目だなクリミナトレスイエスマスター仰せのままにさてここまでは予言通りあとはおのおのがどう動くか楽しませてくれればいいが善処します 君は酔ってる不幸に酔ってる愛に酔ってるそして自分に酔っているこのまま死ぬなんて許さない先の約束もあることだし君をあちらに連れて行こう俺がいや俺たちが 君の酔いを覚ましてやる喜べ少年君は生まれ変わるんだ不条理だと思うなら戦えばいいその力を与えてやるよ目が覚めた時今までの君はもういない俺たちが永遠のツアルに至るため役に立ってもらおうか 目覚めですかどうやらお目覚めのようですねさあ名前ならばいくつかあります主からはクリミナトレスと呼ばれていますがはい言いにくければ好きなように呼んでください例えばタスラ ューダス・ストライフのことですが彼は私をアストと呼びます まずは一つ一つ説明しましょう私が最初の問いつまりここがどこなのかという質問に答えられなかったのはいくつか理由がありますまず第一に正確な地名を述べたところであなたが理解できるとは思えなかったということ続きあなたがこれまで生きてきた世界について私もまた戦学であるということそちら側ではこちらのことを何と呼ぶのか よく知らないのですここはあなたの知る世界すなわちソドムではありません我々はツワルと言いますがそちらでは何と呼んでいたのでしょうかあなたがそう認識するのなら ちらに移したのはジューダス・ストライフの意向です彼は現在ソドムに戻り任務を続行中のみ加えかの町は支配者であったアンリヒ・カイト・ビーバーが事実上壊滅したことにより混乱の極地にあると伺っていますはい情報によると九段の組織には3人のトップが存在したそうですがそのうちの2人 ギース・クレメンスとデザード・グレイブの両名が死亡しましたこれによりパワーバランスが崩れ同組織では内戦が勃発壊滅といって何ら差し支えはないでしょう リリス・アルトマリおよびソフィア・クライストはこれらの争いに巻き込まれ死亡リリス・アルトマリおよびソフィア・クライストはこれらの争いに巻き込まれ死亡しました ですが 私の返答は変わりませんできますかあなたに したね私はあなたの妹になれと言われたのですがあなたは何か勘違いしているようですが私は人ではありませんソフィア・クライストは死にましたが送られた彼女の情報を私は正確に記憶していますあなたがそう望むなら私はいつでも彼女になることができますがどうします 沈黙は皇帝と解釈しますこの手を離してくれますか落ち着かれたようですねそれでは報告を続けますもうお気づきかと思いますがあなたの体はすでに人のそれではありません ノークライストという生身は消滅しました今度は驚かれないのですね らに移された時点で再生不可能のダメージと汚染を受けていましたこの処置は命を救うためにやむを得ないものであったとそう納得していただけると助かりますお疲れのようですねクライスト今日のところはお休みください明日から忙しくなります 我々も水郷であなたを救ったわけではないのです。わかりませんか何か 体名は確かライルと言いましたかあなたにはデスサイズと言った方がいいのかもしれませんがジューダス・ストライフからの報告ではそのように伺っていますそして私が持つソフィア・クライストの情報からもそれが真実であることを保証しますでは失礼します良い夢をクライスト はいわかりました ろと私たちは本当に外へ行くことができるんでしょうか